شغل فلا خناقه عند اول الزلزال هنا المهم ان هو واقف بيتفرج على الخناقه فالجيش معدي آه، فتشوا وضربوا وخدوا بقى هو وبعض اتنين من زمايله يعني هم اكتشف ان زمايله واقفين في الخناقه بس هو ما يعرفهمش وما كانش قاصد ان هو يقف في الخناقه بعد كده بقى اختفى 15 يوم وبعد كده اتصل بيا من ترى قال لي ان هو محبوس في سجن ترى طبعا رحت لقيت خرج لنا في الزياره متشرف لابس بتاع عفريته زرقاء كده و... وتحت عينيه ازرق و... وضاربينه طبعا خالص ومبهدلينه ايه يا اسلام انا ما اعرفش حاجه ده انا جابوني هنا ودوني على السجن الحربي وبعد كده السجن الحربي جابني على هنا فطبعا بصينا في الورق بتاع الاحكام دوت راح لقينا بقى واخد سبع سنين انا اول ما عرفت بقضيه اسلام حربي آه، اللي هو عنده 15 سنه اول ما اتقبض عليه كان في ابريل 2011 ساعتها كنت بكلم مجموعه 9 مارس المنتظرين اللي كانت قبض عليهم من ميدان التحرير يوميها وكانوا كلهم آه، موجودين في سجن ترع عقرب وكان معاهم موبايلات آه، ففي يوم من الايام واحد منهم كان بيتكلم معايا وبيحكي لي على التعذيب اللي اتعرض له والمعامله وكل الموضوع ده وعلى المحاكمات العسكريه وقال لي آه، ده في طفل وصل النهارده عندنا في السجن تم القبض عليه من الشرطة العسكرية والكلام ده كان في شهر 3 سنة 2011 يتم القبض عليه ثم نفاجأ بقضية سرقة وإحراز سلاح أبيض يعرض على القضاء العسكري بعد آه، على النيابة العسكرية في الأول النيابة العسكرية تديله أربع أيام ثم يصدر حكم بعد الأربع أيام بشكل مباشر من القضاء العسكري بحبسه لمدة سبع سنوات عقوبة ما بنشوفهاش في أي جريمة من الجرائم العظمى الكبرى اللي بننتهك ونفسد في مصر من مشرقها لمغربها وبنخرج براءة نقتل المتظاهرين ونخرج براءة في النهاية إنما طفل النهاردة في الشارع يتم القبض عليه ويحاكم بعد أربع أيام ولم يرتكب أي ذنب بسبع سنوات شفناه اللي رصدناه نحن في هيومن رايتس واتش في السنة اللي فاتت إن تم محاكمة العديد من الأطفال ما بيكونوش كتير منهم اصلا عارفين ان هم بيتحاكموا مش عارفين اللي قدامهم ده قاضي ولا ده نيابه ان هم ليهم الحق ان هم يتكلموا اصلا ما ما بيقابلوش محامين يعني في المحاكمات العسكريه دي من ضمن المشاكل الاكبر من كده بيبقى في محامي عسكري بيبقى حاضر بس المحامي العسكري ده ما بيتكلمش اصلا مع المتهم آه، قبل القضيه عشان يفهم اصلا اللي حصل او يحاول يدافع عنه فمفيش احترام خالص لحقوق الدفاع كان في في السجن الحربي طبعا ضاربينه الشرطه العسكريه وكانت طبعا كتمات تحت عينيه كده زرقاء و... ويعني حاولنا نجيب له مراهم والحاجات دي والحمد لله روحت يعني وكان في خلع في كتفه هنا مسح الضرب المشكله الاساسيه بالنسبه للمحاكم العسكريه يعني طبعا في منع بات في قانون حقوق الانسان الدولي ان اي مدني يتحاكم قدام المحاكم العسكريه وبالذات الموضوع ده مع الاطفال هو عيل غلبان وجدع وحنين وبعدين في نفس الوقت حرام لما ياخد سبع سنين ده مواليد 95 31 5 95 يعني حرام لما يديله سبع سنين امبارح اتصل بيا بيقول لي ده خدوا التعيين بتاعي وصحيت من النوم ما لقيتش اكلي وجبت عيش معفن من الزباله بليته وكلته بيه معامله سيئه يعني جوه مثلا لو طالب مني محشي نفسه فيه بعمله له بيفرتكوه اي حاجه بيمسكوها يفرتكوها بيفكروا ان احنا حاطين حاجه في الاكل احنا مش بتوع اي حاجه زي كده يعني هاذبنا وادي له اي حاجه في الاكل ما ينفعش طبعا انا عايزاه يطلع ولا عايزه اذيه الفترة اللي فاتت تم القبض على آه، أكثر من 200 آه، طفل آه، أكثر من 200 طفل في أحداث متوالية أحداث محمد محمود ثم أحداث مجلس الوزراء ثم أحداث الأخيرة اشتباكات الداخلية تعرضوا لانتهاكات غير عادية منهم أطفال تعرضت لطلق خرطوش آه، منهم اطفال اخرى آه، آه، كانت بتتاخد في كلبش واحد يعني ايدين ايد طفلين في في صوره كلبش واحد هو اسلام مهزوم شويه يعني يعني اسلام مهزوم تحس ان هو ضعيف مكسور الاشخاص المحجوزه داخل الحجز بالغين بالقطع عندهم أكثر من جريمة مرتكبة على سبيل المثال كانوا طالبين آه، من أحد الأطفال آه، ان هو اثناء عرضه على المحكمه لتجديد حبسه طلبوا منه ان هو يبلع 100 جنيه في كيس عشان اول لما يجي آه، يشرب ميه براسه ويتخلص من هذا الكيس ياخد الفلوس وكل واحد يجي من هؤلاء الاطفال اول لما يروحوا يوصلوا السجن ده مين اللي بيطلب منهم باقي المسجونين ان اول لما يوصل السجن آه، يجيب خرطوش السجاير معاه كل واحد ولو ده ما حصلش هنقلعك هدومك ونبيتك في الحمام بعد ما تغسله وتمسحه على الميه هو اه، كان بيشتغل ب 20 جنيه ساعات كان يديها لي لو جاله بقشيش وساعات لو ما جالوش بقشيش كان ياخد خمسه ويديني 15 قانون الطفل بينظم ال ال ال الاجراءات اللي المفروض تتاخد في حال آه، ان يكون هناك ادله ضد الطفل وفي جميع الحالات ما يتحكمش قدام محكمة عسكرية أنا مصمم على أن أي مدني يحال أمام المحاكم العسكرية هذا انتهاكا للحقوق والحريات في مصر ولا بد من محاكمته أمام القاضي الطبيب أنا طالبة إعادة محاكمة لابني ومحاكمة مدنية وأنا هارده بقضاء ربنا الحمد لله